Grigri Pixel Media Lab acogernos ¿no? y darnos lugar, que es el título que tiene el conversatorio de hoy, no se refiere únicamente a brindar y recibir un espacio físico o geográfico, sino también a poder transitar y habitar lugares identitarios, intersubjetivos, comunes, acogedores e inclusivos. ¿no? Así que, ¿cómo hacer eh, del barrio o de la ciudad una casa? Con lo cual también les trasladamos la pregunta de qué es lo que nos convierte en vecinas de, de un lugar. Y ya doy paso a Marina y a Ferwin Le thème autour duquel on doit discuter est, une question absolument importante, la question de, l'hospitalité. Et j'aimerais réfléchir sur la tension entre l'injonction éthique qui existe ou qui a existé dans beaucoup de sociétés, donc d'accueillir celui qui vient, et comment c'est insuffisant à un niveau individuel lorsqu'on est pris dans un monde qui a un destin de plus en plus cosmopolite, où il y a des circulations importantes. Et l'hospitalité, bien qu'elle soit dans les cultures anciennes et les cultures actuelles des communautés quelque chose qui est valorisé et magnifié, ce n'est pas simple. Parce que c'est accepter une forme d'intrusion. C'est accepter que, quelqu'un soit un intrus dans son espace domestique et privé et faire l'épreuve de cette, intrusion-là. Parce que être hospitalier, c'est renoncer à de l'espace, offrir de l'espace à quelqu'un, c'est renoncer à du temps, c'est lui consacrer du temps, c'est renoncer à des ressources. y dar una vuelta más a lo que Felwin Char ha planteado magníficamente, esa relación entre ética y política en relación con la hospitalidad. Cuestionando también el reducto último, ¿no? de a veces de cierta idea de la hospitalidad que incorpora o presupone la idea de patrón o de amo de la casa, ¿no? o de pueblo de acogida o de titularidad del espacio de llegada. es que la hospitalidad, y especialmente hoy en este mundo pesado en el que, en el que vivimos, es una práctica política porque es una práctica de contrapoder. Es una práctica de contrapoder porque aquellos que podemos hacer de nuestra casa vuestra casa, estamos desautorizando precisamente muchos de los límites que hacen que las casas solamente puedan ser propias, que puede decir quién es o no bienvenido a su casa. La convivencia nunca está escrita como tiene que ser, la convivencia predeterminada no es convivencia, es vive como yo te digo que tienes que vivir. Cualquier práctica de hospitalidad, por simple que sea, por íntima que sea, por micro que sea, antes en el manifiesto que habéis escrito y compuesto a lo largo de estos días se leían algunos de estos gestos mínimos, una mirada, un saludo, un acercamiento, un no rechazo, porque a veces ser acogedor simplemente es no alejarse o no rechazar determinadas presencias. Todo eso, que parece tan mínimo, en cada gesto se están mostrando y al mismo tiempo se están transgrediendo los límites que hacen que normalmente eso no ocurra. Grigri Pixel Media Lab.